Uh. Hər kəs salam, mən Cavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə uzun zamandır Nivit videosu olmurdu. Bu gün sizlərlə Nivit haqqında yeni bir video çəkməyə qərar verdim. Ee, birbaşa həmişə artıq videoya keçməyə qərar verirəm. Ee, aşağıdan videomuza like atıb və kanalımıza abunə olmağı unutmayın bizə dəstək olmaq üçün. Nə sualınız olsa cavablayacağıma əmin ola bilərsiniz. 40 qulla başlayırıq. Görək başımıza nə gəlir. Klassik taktikamızı gedək. Ee, men işlə başladıq biraz. Ağır oldu. Boş Möhtəşəm. Yerbol xeyirdir, nəsə haqqında. Yaxşı. 59 bilirsiniz ki, klassik taktikamız var dostlar. 9-larda e, Bolşa basırıq, 9-larda üzr istəyirəm. Bolşa basırıq, e, o obislərdə Meşə basırıq. Bu 3 dəfə udacaqdı mən. 79 e, bu udacaq. Hı -hı. 90. E, biz neçədə bastıq? Bu demək indi udacaqdı 59. Üzr istəyirəm. bozulacak ha. 59.65 Şimdi bu burada değil mi? Aha 16 basılı Pap Yaşa 69 Niye saklan bulacaktı Aha 75 Ben koymadık hayatımızı yaşadığımız kadar Hakikaten Dur indi bir daha buna çete. Bela demez ya. Böyle. Evet sefa. Uduzda 10. Ayrıldı. Böyle. Kaşanç Allah. Şeyler arttı. ilə narod uduzur. Əla. Əla 66 həqiqətən əladır artıq istəmirik. 2 ilə. Aa, uduzduq. Qəşəng. İndi burdan. Əla, əla, əla, əla. 90 mı? İndi bu 50 meşt borç düz istəyirəm. Budur. çəkmişəm. E, və hədəfim 100 rubl edib çəkməkdir dostlar. Artıq da gözümüz yoxdur. Qəşəng. Allah 59 Gündüz Rıza Good Malt Aha yes Ela, ela, ela. 50 ilə 50 66 üstürəm 66.66 Oh baby Dostlar, həqiqətən istəyirəm çox hissəsini çəkməyəm e, videonun. E, çünki istəyirəm görəsiniz tam necə olur. E, artıq o mənasızdır o həqiqətən şey danışa da bilmirəm. Həqiqətən o uz çox uzun şey olanda e, bəlkə sürətləndirərəm, amma artıq görün və sadəcə 100 rubl eləyəcəyik 40 rublu görək e, nə əlimizdən gəlir. Məncə ucuzdur. Çünki bol iş elədik. Yadımdan çıxıb etmişdi, təzədən düşdü. Not. kurudur. Ne kadar bilmiyorum değil mi? Aha. 59 65 69 75 79 90 Ben işte. Yes. Eşek. Periyodu tamamlayıp kurtardım olsun. 65 ne değil sanki. 3 nokta Nəsə, periyod tamamlamağa da ehtiyac yoxdur. 100 rubl elədim. Çəkirəm dostlar. İndi buradan 2 manat nə qədər eləməlidir? 1 e, manat oturur. Çox yaxındakı çox kapsamlı dəyişik videolarımızda gələcək. Bəzi saytlarını e, tanıtacağam mən. Onu da görəcəksiniz. İnşallah bir dənə buradan baxaq. 100 e, rubumuz nə qədər edir? 2.32 40 rubumuz nə qədər edirdi? 0.93 Hə, 0.93 2.32 oldu. Gördüyünüz kimi dostlar, bu formada mən şəxsən bu taktikamdan, yəni öz heç kəsdən baxmamışam, ciddi sözümdür, öz taktikamdır bu. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Sizlərə sadəcə xahişim aşağıda videomuza like atmanız və kanalımıza abunə olmağınızdır. Bəzi adamlar kimi mən gedib VK kontaktda bir taktiki marketinq satmıram, sadəcə sizlərə göstərib sizlərin qazanmağını istəyirəm. Aşağıdan videomuza like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çox yaxında dəyişik taktikalarında siniyəcəm sizlərlə bir yerdə. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Xudahafiz.